Bien amigos youtuber, después de haber eh, seleccionado todas, o sea, haber cerrado las perforaciones para hacer la simulación, eh, procedo a em, destacar cuáles son las entradas y salidas. Y como ven, si yo elijo o trato de elegir una entrada o una salida, se me va a elegir todo el bloque. ¿Cómo lo puedo hacer para separar eso en una sola perforación, en una sola como tapa? Entonces voy acá donde está el bloque obviamente se va a estar todo el entero elegido voy a la parte de las superficies y voy a de acá voy a desmenuzarla desde acá desde la hoja menor de la superficie ¿Mm? entonces voy a dividirlo por patch y voy a destacar esta y voy a destacar esta con control y y haciendo un clic en el por lo que si yo voy y analizo dónde está el cuadro están estas dos superficies con estos números estos dos números significa que esa y esa está seleccionada entonces coloco create y cerrar luego veo cuáles son las dos superficies y correctamente están hechas entonces voy a ocultar esto y todo más quiero que sea Mm. puedo ocultar todas esas partes esta esa esa esa esa esa no esa esa ocultar esto esta la voy a ocultar esta pieza y voy a dejar esta visualizándose y esta bien entonces tenemos estas dos pero tengo que separarla una de otra ¿cómo puedo hacer, hacerla, hacer la separación entre una y otra? de la siguiente forma ya que yo puso aquí selecciono las dos entonces yo voy y la, las zonas que no son continuas las voy a partir esta no es continua con la otra entonces la divido y voy a tener dos una y otra la voy a renombrar como entrada y esa va a ser la salida entrada y esta va a ser la salida salida va, no se marcó bien entrada enter y todo el resto del cuerpo caso similar está para el tema de la de esta figura que lo voy a separar en su punta para eso voy a seleccionar el flow diverter que es la punta que está hacia atrás que aparezca y eh, que aparezca eso esa esta y esta voy a ocultarla voy a trabajar sobre esto voy a trabajar sobre esta pieza y para eso yo voy a ocultar todo lo que está aquí atrás la voy a separar ¿cómo puedo separar la punta? entonces si yo hago una separación otro tipo de separación y entonces hago una separación por split patch y entonces empiezo a seleccionar que pertenecen a esta pieza y que no o sea de toda la región empiezo a seleccionar esa, esa, esa y, y nos quedan estas dos de la punta son parte 1 2 3 3 4 5 6 y te coloco crédito y sale del del dibujo coloco close y aquí está esa parte y esa parte si sí quiero seguir cortando entonces elimino sigo desmenuzándolo de las caras de la superficie y lo sigo desmenuzando por patch esta con el botón control esa esa le coloco create cerrar y tengo esa esta y estas son tres formas diferentes que han sido separadas por medio de unas huellas de patch